жоғарғы мереке аятхан мырзаның дүлдүл есімді тұлпарымен ағайын жоғарғы мереке кереметті тұлпарлардың егесі аятхан мырзаның папилешке дүлдүл есімді тұлпарыменен алтанашқа белгілі жақып қажы көпіміздің баласы ғалымжан шабандос тастады мінекей жүз мың теңге бары аласыз жүз мың теңгені келіп аласыздар ағай міне төменгі мәреге кәсіпкер нұрлан мырзаның мағлұм есімді тұлпарыменен сико Сейірбек шабандоз тастаған болатын қадірменді ағайындар 100 мың теңге барып аласыздар 100 мың теңгені келіп аласыздар ма қазір осы келгеннен кейін бар салым аталады екі теңге аталады бол бол не қоя жоғалған нәрсең бар бізге әкеле беріңіздер ол асланбектің несіне ұқсайды ол сол жалбырап жүреді сол құла. Асланбектің шәкпісі ол елдің бәрі біліп отыр шәкпіні көргеннен асыланбектікі деп шулап жатыр енді қазір осыдан кейін мына оныншы барса алматы алады екі жүз мың теңге аталады айналайын шабандоздар атбегілер аттың белін тартып аттарды қосыңыздар міне төменгі мәреге сырлы келестен келген бақтияр бауырымыздың баласы мадияр шабандоз тастады міне жаманғали шабандоз басып келе жатыр міне сырлы келестік нұрғали қажы көкеміздің баласы жаманғали шабандоз мұны. тағайып тағайып үсен ақсақалдың мені мұны. асан үсен бауырларымыздың баптауындағы сәйгүлік жаманғали шабандоз басып келе жатыр мәреге турала мәреге турала енді екі жүз мың теңге бер, берекет бер кіргізбаса иә сырттасын сырттасын жамағали тастама сырттасын сырттасын сырттасын сырттасын қол ажырат есеп еңкей жоғарғы мәреде бару келіп ағайын үсенов тағай ақсақалдың аттары ағайын қазыналы қария шұбар сұлық үсенов тағай ақсақалдың шоколад есімді атыменен бару бақтияр бауырымыздың баласы сырлы келестің тумасы мадияр жамылдос тастаса барын мереке аттың аты аманат үстіндегі палуан жаманғали нұрғали қажы көкеміздің баласымын бару келуінде үсеніп тағаяқ сақалдың аттары салып жатырмын асан үсен бауырларымыздың баптауындағы тұлпар